Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman Membuat pot pada tahap pengamplasan dan penempulan Sebelum ke tahap pengamplasan dan penempulan Pot bonsai ini sudah direndam 3 hari Rata tahap pengamplasan amplas yang kita gunakan yaitu AA80 dan 240 untuk tahap penghalusan tapi pot yang masih tidak rata kita amplas dan jika ketebalan pot tidak sama maka solusinya yaitu kita bisa dempul atau bisa juga kita amplas bal tadi bisa juga pada tahap pembentukan kita buat pola lebih dahulu. Contohnya seperti ini. Dan ini contoh pola oval. Dengan pola ini semakin mempermudah membuat pot dengan ketebalan yang sama. Lanjut. Kita siapkan bak untuk cara pengamplasan yang saya lakukan yaitu dengan cara sambil direndam dengan air dengan cara ini yaitu untuk mempermudah pengikisan permukaan semen serta untuk menghindari debu semen akibat dari proses pengamplasan sehingga tidak membahayakan untuk kesehatan kita kita siapkan semen dan pasir secukupnya dan perbandingannya 2 banding 1 2 semen dan 1 pasir adonan semen kita diamkan kira-kira 20-30 menit supaya semen tidak lembek dan mempermudah untuk penambalan sebelum penutup yaitu tahap pengajian kita ratakan dengan busa basah setelah selesai kita angin-angini kita ratakan lagi dengan busa basah sampai dempulan benar-benar rata dan rapi Seperti inilah hasil akhir dari pengamplasan dan pendempulan pot bonsai. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Darso OP.